对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不敢继续往前走。为什么人要这么的脆弱、堕落？请你打开电视，看看多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足的心？ 得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑。微微笑，小时候的梦我知道。不要哭，让萤火虫带着你逃跑，想见的。 还记得你说这是唯一的城堡，随着它山河继续奔跑，会微笑。小时候的梦我知道，不要哭，让萤火虫爱着你逃跑。乡间的歌要永远的依靠，回家吧，回到最初。